因此，老师建议在当天不宜去翻动花圃的土，也不宜去做建造的部分。礼拜三的部分，我们会迎接的是午拆灶的日子，所以家中的厨房如果有在动工的，尽可能不要动到灶哦。礼拜四的部分，我们会逢到的是天恩日，当天是非常适合我们做交易以及纳财的。家中如果有安这个。 聚宝盆的朋友，不妨也可以在当天把聚宝盆里面的这个水晶清洗，重新做铺陈摆设，也是不错的一个选择。礼拜五的部分呢，我们会逢到的是土公祭，在当天呢，同时也会逢到的是我们的天罡日，因此老师建议在当天，除了我们不要吃这个那个肉哦，尤其是牛肉。 当天也很建议我们可以吃素食，好来帮自己开运哦。礼拜六的部分呢，我们会逢到的是天贵日。如果平时有在做这个呃持经文或者是奏的部分呢，老师建议我们不妨可以在当天呢把这个功果回向给这个累世的冤亲债主哦，或者是给家人啊，这是不错的。 在这个礼拜六呢，也是一个很适合可以做扫射的日子哦，也就是我们可以把居家的环境做消毒，那它的这个效果呢也会是很好的哦，大家不妨参考一下。再来就是礼拜天的部分，我们会逢到的是真菌选药的吉日，在当天很适合大家在一个礼拜下来之后，为自己呢重新。 的做一个纳气开运的方式，也就是我们可以为自己做剪指甲以及这个理理发，好，比如说我们可以那个理理发，或者是说剪我们的刘海，来帮自己做理气除秽的一个开运小撇步。再来，让我们来看一下隔周的部分的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属猴的朋友。 第二名呢是我们属马的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，这三个生肖的朋友在当中，你们的财运呢也是非常的旺盛的，甚至呢连打麻将呢都会三家独输你一桌。这样的来势汹汹的好运呢，真的是不可挡的。因此，老师会建议不妨呢多用心一点呢，用在尤其是如果你又是有在。 研究市场的，或者是您是投资高手的，不管是长线或是短线的，你都可以在这周好好的做一下功课，好好的研究一下标的物，在这个时候进场跟快速的出场都是不错的哦。不过要注意的事情呢，呃，你也要记得呢，所有的那个理财投资都有一定的一个风险，所以切记杠杆还是不要过大才是比较好的。 再来，让我们来看一下个别的生肖运势在当中有什么特别需要留意的地方。首先，第一个生肖是属老鼠的朋友，在这个礼拜会迎接比较变化多端的一周，也就是你会面临比较多的挑战，甚至是可能是一些伴呃伙伴的质疑。好，可能在你工作上的一个表现，或者是说你在面临客户的一些呃问题。 那他们可能会给你一些 challenge，那老师会建议呢，你在这个时候就必须呢要更有这个呃信心呢去面对这些事项哈，这样子你才会有所成长，而不能够畏惧，不然的话呢，你会如果你畏缩了，反而呢会让不管是你的客人或者是你的呃同才，比如说长官呢看在眼里，会大打折扣的。 那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，呃，相对要留意的天数呢是礼拜四跟星期天，所以老师会建议呢，尤其是在晚上的时候呢，尽可能呢不要老是一直拖拖拉拉的，早一点入睡。对你会来讲的话，在白天的工作表现会是比较好一些的。下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜会面临七手这个七手八脚的一个状况啊，尤其是如果。 你刚好被要求要在居家上班的，变成是 home base 的一个状态的时候，你会忽然变得一团乱，又或者是可能您的孩子如果刚好变成是要在家里上课，你忽然不知道怎么样去应对很多临时的一些状况，所以老师建议你，请你要先预先想好，如果发生了以下这些状况的时候，你要怎么样去应对呢？ 属牛的朋友们，请你不要把自己置身事外，要先预设想好，如果面临这样的一些状况，我该怎么做，才可以让自己全身而退，甚至不会把自己变成一团乱。在这一周呢，你要留意的天数是礼拜五。再来呢，下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜会进入一个几乎崩溃的一个状况。 这个崩溃来自于你的工作压力，又或者是你的外在环境给予你的压力，会让你觉得你实在是没有办法承受。这时候，老师会建议你呢，不妨要跟身边的人谈谈一下，或者是吐一下心事，不要全部都自己一个人扛，不然的话，一个人还是会闷出病来的。 那属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，尤其要留意的天数是星期四以及星期六，尽可能呢让自己呢多吃一点甜食，哦，可以让自己的这个心理状况呢能够达到一个平衡点，哦，也比较不会陷入莫名的一个低潮哦。尤其是如果您刚好正在逢月经的女性朋友们，下一个生肖呢是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜呢是属于诸事平顺的一周。 大部分的事情呢都是平平稳稳的，也没有什么太大的一个变化跟状况，唯独呢要留意的是饮食的一个均匀，才不会导致你在这个礼拜容易会有这个厕所呢比较不顺畅啊，感觉肚子腹部闷闷的一个状态。属兔子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期天哦。那老师建议在这个礼拜多吃一点蔬果。下一个生肖呢是属龙的朋友。 在这个礼拜是一个打破僵局的一个状态。本来呢，可能没有很常联系的家人，这几天比较常联系了，蛮开心的。或者是本来工作上有一点那个困难的状态，但是呢，忽然呢解套了，那恭喜你了。或者是财运上面呢，本来是有一点卡着的，诶，有一笔奖金进袋了。 诶，忽然呢，通了。那请你务必这个月不要再透支喽。以属龙的朋友，这些僵局，短暂时间内虽然看似都是解套了，但是请你不要再让它再次的恶性循环下去喽。请切记上次的教训，好吗？再来，要提醒你，这礼拜要留意的天数分别有星期二以及星期六。再来，下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。 属蛇的朋友，在这个礼拜是属于大放异彩的一周，也就是你真的是属于能屈能伸，能够非常擅长的去表达自我的，啊，不管是在工作上或是在感情上都是如此。在这个礼拜，因为你的表现非常的优异，因此并没有特别需要留意的日子。而且呢，在这个礼拜，老师非常建议你可以多吃一点肉类，哦，甚至可以品一点小酒。 对你来讲的话，是可以让你更有这个这个上进力的。下一个生肖呢，是我们属马的朋友。这个礼拜呢，是属于面面俱到的一周。对你来讲呢，在这个礼拜呢，冲劲十分的十足，而且呢，你尽可能呢，都可以把所有的事情呢，都做到位。在这个礼拜，老师会建议你。 有什么想要做的，尽可能呢都赶紧去把它做好落实，因为接下来的日子呢，可能你不见得呢有这个机会可以赶快把它完成了，因为很有可能你会面临的是没办法第一时间呢得到回报，啊，那这很有可能是因为疫情的关系，那导致大家在沟通上面呢没办法那么的顺畅，所以如果在这个礼拜你能够把一些事情呢。 都把它沟通完毕的话，尽可能在这个礼拜都把它结案，会是比较理想的。那属马的朋友在这个礼拜并没有特别需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢是属于茅塞顿开的一周。本来想不开的事情，本来呢无法解套的事情，或本来困惑你很久的事情，忽然你觉得你想开了，你想通了，你觉得没什么了。 这样是一个不错的现象，而且反而可以让你觉得忽然心中的那块石头不在了。这样子呢，也可以让周边的人呢会对你感觉得哎，在你身边不会有那种压迫感。那老师觉得这样子是不错的哦。那属羊的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢，分别是星期一以及星期三，特别留意一下，就是在文件上面的一些作业部分呢，哈，要注意细节的部分。 啊，尤其是在签署的部分。再来，下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜是属于运势高升的一周，很多的时候你会逢到贵人的一个提拔啊，跟相助。所以老师建议属猴子的朋友，不妨呢可以多跟人谈话，多跟人呃，就是沟通，你可能从这当中呢得到不错的讯息。当然，现在世界呢都是 A P P 化的。 所以不见得就是直接的面对面的沟通，就可能像我们这样子的面对面也是属于一种沟通。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期五哦。还有才这个礼拜，老师会建议你千万呢要注意你的这个心态，不要过急啊。言辞里面呢不要用太多的负面的言辞，这样子才不会。 在无意之间呢，让别人呢心里不小心受伤喽。下一个生肖呢是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜会面临一个大转折点。那这个大大转折点呢，可能是让你不管是呃业务上或者是在感情上，可能是可好或是可坏。它可能是一个往上跑，也有可能是一个大幅度的往下掉的一个状态，全部取决于你。 的这个目前取得这个天时地利跟人和的一个一个状况哦，所以老师会建议呢，属鸡的朋友，你们可能要先看一下目前的状况是不是适合让你起跑的。如果是适合起跑，我们才把这个枪开下去；如果不适合的话，你是不是应该先按一下暂停钮，等适当的时候我们再把这个方案启动，这样子你才可以蒙受少一点的损失。 那再来呢？下一个生肖呢？是我们属狗的朋友。那不好意思呢，属鸡的朋友呢，在这个礼拜哈要留意的天数是星期一哦。那在下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢哈是星期二。那在这个礼拜必须要多做少言。多做少言就是说，请你默默的做，然后少发表意见，因为。 你多说就容易多错，而且很容易造成词不达意，并且让人误解你的意思。可是其实那并不是你的意思，但偏偏你所说的就又很容易让人误会，那何必呢？不如把它做出来了，你写的可能还比较容易表达出你所要表达的。那属狗的朋友，在这个礼拜，老师刚刚有说了，请注意礼拜二喽。那在这个礼拜，尽可能。 多用文字跟人家沟通，会比你透过表达要来的好很多。不管是跟同事、跟家人都是一样的哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜，老师建议你要好好的挥洒体力了，也就是你要动起来，动起来，动起来，动起来，动起来。对，就是要你运动了。哎，你这这几个礼拜真的是吃太多了，也是。 动太少了，只有动了脑袋，可是没有动了身体，所以该要动起来，挥霍一下你的体力，让自己流一下汗，才不会让疾病找上门哦。那这些呢，也是为了让你的心肺功能呢，能够跟上你的身体代谢力。所以属猪的朋友，这个礼拜，请你务必要至少有两三天，有半个小时的一个慢跑，这样对你会是比较好一点的哦。好，那注意的时间是礼拜一以及礼拜三。 好，再来让我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友；第二名呢是我们属龙的朋友；然后呢，第一名呢是我们属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。那这三个生肖的朋友呢，如果你又是属于那个佼佼者，然后呢，你一直在。 眼光又放很高，然后再找对象，然后这个对象你又觉得嗯他真的很不错，那老师就要提醒你了，在这个礼拜这个对象你们虽然互看对眼了，可是这个真的真的会是有点类似像女王对国王的一个对决，那这样的一个状况的时候，就会让你们陷入一个两个人会互看对方的时候，会觉得我们就来挑战对方。 那这样的一个状况，很容易会让这个战火呢，有时候其实明明是互相喜欢的，可是你们就会有那种拖延战术，那反而就会让这让本来是很利于感情的这一周呢，反而拖拍了。所以我会建议，如果你目前是在追求的对象呢，是属于这种女王型的，或是国王型的，那请你呢就退一步。 这样子，你们的发展会更顺遂一点。好，以上是我们这一周的运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询的朋友，可以透过上方的微信号或者是老师的官网跟老师联系。我是金英老师，感谢您当周的收看，我们下周再见喽，拜拜。